Padahal ucengnya itu wedek loh. Mas Sik, rodok tantingan durung kas, Mas. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. ora ora. Kita oleti ngono. Sitoke mendes. Mati. Kesababan ae kok. Duh. Duh. Aduh. Segede ra muni, Cok, Cok. Yo. Yo. Sababan kok. Kalau. Oke. Tuh, tuh, tuh, tuh. Cuk. Deng.

Cakan omah omah omah Iya. Iya. Aman. Eh, <laughs>